Það er æðislegt að koma og hitta síðan fullt af fólki sem er fullt af orku og forvitið. Sér hlutina frá öðru sjónarhóttni og, og svona allir eru svolítið, við erum öll á sama stað þegar við komum inn, eða það er að segja við erum ný, nýjir nefendur og svo er þetta hver og einn með sinn styrkleika og, og farangur í bakbókum. Já, það er einmitt, þetta, þetta er ekki alveg skilabóðin sem að, þú veist, maður myndi vilja þegar maður er að reyna að selja. Það er maljúið. Já. Við erum samanlega um það. Já. En ég held líka þegar þessu lokið og svona þetta dagstaglega byrjar aftur, hérna, þá fer maður að ná í verkfæri kistuna og, og geta beitt þessum tólum og svona svolítið þessari hugsun sem að við erum búin að fá svona, og svona bara tekið aðeins inn.